გამარჯობა მეგობრებო ამ ვიდეოში მე მინდა განხოთ ახალი ქართული მაინკრაფტის სერვერი და დიახ ეს არის ახალი ქართული სერვერი კაი როგორ ვთქვა ახალი თქვენთვის ახალი იქნება და ამ სერვერში თქვენ შეგიძლიათ თამაშოთ survival-ი, skyblock-ი, oneblock-ი და ასევე იყიდოთ რანკები მაგრამ სა ყველაფერს გავაკეთებდით მინდა ვთქვა რომ ვიდეოს ბოლოში იქნება სერვერის IP ანდაც რაზე მომბაი აქაც აწერია სერვერის IP ასევე ვიდეოს აღწერლობაში იქნება სერვერის IP და მოდით განახებთ რა არის ამ სერვერში ფიქრობ სერვერი მოგეწონებათ ამიტომ შემოდით ვერსია არის ნებისმიერი და მუშაობს 24/7-ზე IP mainland.g ახლა კიდე მოდით განახებთ რა არის აქა პირველი აქ არის რანკები თქვენ შეგიძლიათ იყიდოთ რამე რანკი მაგალითად ჩავწეროთ chat slash store და ჩვენ შეგვიძლია ვიყიდოთ რამე რანკი მაგალითად VIP და ასე შემდეგ და ჩვენ რაღაცებს მივიღებთ მოდით პირველი დავიწყოთ survival-ით მაგრამ სამ ჩვენ დავიწყებდით survival-ით მინდა განახოთ რა გაქვთ ლობიში პირველი არის ჩვენი სახელი nickname-ი მეორე არის რანკები მე მაქ ამ წამს მე member-ი და ასევე ჩვენ შეგვიძლია გავხსნათ მისტერი ბოქსები და მისტერი დასტი. ასევე აქ ჩვენ შეგვიძლია ნახოთ ჩვენი პინგი და რამდენი ადამიანი თამაშობს და ასევე IP mainland.g. შემდეგ რაღაცა რაც არის არის server selector-ი. ჩვენ შეგვიძლია დავაჭიროთ და ავირჩიოთ თამაში, რომელშიც გვინდა შესვლა. უბრალოდ ვაჭერთ server selector-ს და ამოგვიგდებს სად გინდა შესვლა, survivor-ში, skyblock-ში, oneblock-ში თუ სად. შემდეგი არის პროფაილი ანუ უბრალოდ პროფილი ჩვენ შეგვიძლია დავაჭიროთ და ვნახოთ ან რეები გვაქვს აქ მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია გადავიდეთ სოციალურ ლინკებზე მაგალითად დისკორდზე და ასევე სერვერის YouTube არხზე შემდეგი არის სერვერის წესები ჩვენ შეგვიძლია ნახოთ დისკორდში სერვერის წესები ანუ რა შეიძლება ამ სერვერში და რა არა აა შემდეგი არის სერვერის მაღაზია რაც უკვე განახეთ შემდეგი არის mainland level-ები ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ 100 experience მაგალითად ახლა მე შემიძლია ავიღო რამდენიმე რაღაცეები მაგრამ სამწუხაროდ არ შემიძლია იმიტომ რომ ერთი უკვე ავიღე მოკლედ შემდეგი რაღაცა არის პარკური ჩვენ შეგვიძლია დავაჭიროთ პარკურს და უბრალოდ ვიპარკუროთ აი მაგალითად აქ ხარი გადავხტევთ ესე და ყოველ ხტუნვაში გვაძლევს რაღაცას. მოკლედ აი ესეთი პარკური არის. აა შემდეგი არის აა სერვერი სილექტორი და ეს უკვე მე განახეთ და გაჯეტების მენიუ. ჩვენ შეგვიძლია დავაჭროთ აი აქ აი ამ ვარსკვლავს და გავხსნათ გაჯეტები, მაგრამ წესით ესეც კაი არის. აა შეგვიძლია გავხსნათ გაჯეტები და ნახოთ რა არის. აა შემდეგი არის ჩატში ფერები ჩვენ ჩვენ შეგვიძლია დავწეროთ ჩატში რაღაცა მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ არა გვაქვს ჯერჯეობით ამის უფლება ჩვენ მხოლოდ იმ შემთხვევაში გვაქვს თუ რამე რანგს ვიყიდით კარგი შემდეგი არის ფლეიერის სეტინგები აი მაგალითად სიჩქარე ხტუნვა კიდევ რაღაცა თავები და ფრიმო და ჩართოთ ფრინვა და ჩვენ ახლა შეგვიძლია ვიფრინოთ სერვერში. მოკლედ აი ესეთი მაგარი ფუნქციები მოყვება ამ სერვერს. ამიტომ მოდით ნახოთ შემდეგი. სად არის ფუნქციები? მოდი გამორთოთ და ნახოთ შემდეგი რაღაცა. შემდეგი არის დახმარება. თუ თქვენ რამე გაგიჭირდათ ამ სერვერში, თქვენ შეგიძლიათ მიმართოთ სერვერის ადმინისტრაციას. მაგალითად, სერვერის უფლებები. მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია უბრალოდ დავაჭიროთ და ნახოთ სერვერის უფლებები, ან წესები. შეგვიძლია ნახოთ სერვერის ლინკები /links სერვერის სელექტორის გახსნა /selector და როგორ მივიღოთ YouTube-ის რანკი /youtube და ჩვენი პაროლის შეცვლა change password აი ესეთი მაგალი რაღაცაა მოკლედ ეს ესეც ნახეთ ეხლა კიდევ ნახოთ შემდეგი რაღაცა შემდეგი არის ენის არჩევა რა ენაზე უნდა ეყენოს ჩვენი სერვერის რაღაცეები რა მოკლედ survival და რაღაცეები აქ ჩვენ შეგვიძლია ნახოთ ჩვენ პერსონაჟის ინფორმაცია და ასევე აღვიჩიოთ ჩვენი ენა მაგალითად მე მიყენია ინგლისურზე კარგი ყველაფერი აქ გასაგებია ასევე ჩვენ ჩვენ შეგვიძლია გავხსნათ ესეთი ბოქსები და მიიღოთ საჩუქრები რა. მოკლედ მიხვდით. ახლა მინდა განახოთ survival-ი, skyblock-ი და oneblock-ი. მოდით დავიწყოთ skyblock-ი. თუ უბრალოდ ვაჭერთ skyblock-ს და ჩვენ შევდივართ თამაში. და მოდით განახლებთ ახლა რა არის აქ მაგარი. აი აქ არა მარტო ჩვენ ასევე ვართ სერვერის ტოპერები, top skill-ები. აი ვის აქ ბევრი ფული და ვის არა. და ჩვენ ვართ მესამე ადგილას. მოკლედ ეს ყველაფერი არის გასაგები და მოდით ახლა განახებთ რა არის ეს ყველაზე მაგარი. შემოსვლისთანავე ჩვენ გვეძლება საჭმელი, აა თორჩი, ეს ჩესტები უკვე მეგავაკეთე და ასევე სერვერის მენიუ. აი ყველაფერი გასაგებია. მოდით დავიწყოთ. პირველი არის თაგები. ჩვენ შეგვიძლია დავაჭეროთ და ვიყიდოთ რამე თაგი, აი მაგალითად რომელიმე ეს და მე კიდე ჩვენ რო ჩატში დავწერთ მაგალითად რამე აა დებილობა ჩვენ დაგვეწერება რამე თაგი მაგალითად lover boy girl და ეგეთი რაღაცეები მოკლედ მიხვდით თაგები შემდეგი მაგარი რაღაც არის მინიონები ჩვენ შეგვიძლია ვიყიდოთ 60000-ად მინიონი დავდგათ 6 მინიონი და შევასრულოთ მინიონის კვესტები აი როგორღაც აი ასე მოკლედ მინიონიც გასაგებია შემდეგი მაგარი რაღაცა არის კვესტები ალბათ გახსოვთ ქართული Minecraft-ის სერვერი, რომელიც დაიხურა GeoMK და მაგის ნაცვლად აქ არის ასევე კვესტები. უბრალოდ ჩავწეროთ /k და ჩვენ შეგვიძლია შევასრულოთ რამე კვესტები. მაგალითად ეს კვესტები მე მაქვს შესრულებული და 12000 ბლოკიდან გავიარეთ 1497 ბლოკი. და როცა გავივლით 12500 ბლოკს, ჩვენ მივიღებთ 3000 დოლარს, ანუ თამაშის ვალუტას. და მე მაქვს ეგეთი 6000. ო სერვერში შემოვიდა კიდევ ერთი მოთამაშე მოდი მივწეროთ გამარჯობა აჰა და დაუწეროთ ვიდეო ში ხარ აი ასე აა ხო რა და აი ახაც მოვიდა აჰა გამარჯობა და კიდევ რა გვაქვს აი ახა კვესტების გარდა ჩვენ გვაქვს შემდეგი აილენდი ჩვენ შეგვიძლია შევქნათ შე, შე, ჩვენი Skyverse-ი, Anthros და Island-ი და მან დაიწყოთ გადარჩენა. თუ თქვენ ხართ YouTuber-ი, თქვენ შეგიძლიათ დასტრიმოთ აი ამ სერვერზე. მოკლედ, მოდი შევიდეთ აბა სადოთ Island-ში და ვაჭერთ აი აქა წავიდეთ ჩვენ Island-ში და ჩვენ გადავედით ჩვენ Island-ში. მაგრამ ამას აქვს თავისი მინუსებიც. თქვენ უნდა გქონდეთ შექმნილი თქვენი აილენდი მე უკვე მაგ შექმნილი და მაგიტო გადამიყვანა პირდაპირ ამიტომ მოდით გაჩვენებთ აი ესე გადავდივართ ისევ სპამზე აი სადაც არის ჩვენი აილენდი და მოდით განახევთ როგორ შევქმნათ მოკლედ პირველად ვაჭერთ აი აქა და აქ უნდა იყოს აილენდის წაშლა აქ არის ჩელენჯები აილენდის ტოპში ვინ არის ლეველები, აპგრეიდები, ბიომები, ვარპები და ასე შემდეგ. მოკლედ, მოდი გადავარე სტარტოთ, აი გადავარე სტარტოთ. აილენდი აის კონფირმ აი ასე. აი ასე. და ჩვენ შეგვიძლია ახლა შექმნათ ჩვენი აილენდი, მაგალითად ვაჭერთ ამას და ჩვენი აილენდი როგორც ხედავთ შექმნილია. ამიტომ თუ თქვენ გინდათ რომ დასტრიმოთ ამ სერვერში, მაშინ შეგიძლიათ. კარგი, მოდით ახლა განახებთ შემდეგ ფუნქციას ამ სერვერში, უფრო სწორად რა ფუნქციას მითამაშეს ამ სერვერში და ასევე თუ რაღაცას ვერ გაიგებთ, მაშინ თქვენ შეგიძლიათ უბრალოდ ჩაწეროთ ის help და თქვენ გაიგებთ რა უნდა გააკეთოთ. კაი, შემდეგი რაღაცა არის shop-ი. ჩვენ შეგვიძლია გავყიდოთ რამე და მოკლედ ვაჭერთ ამ მაღაზიას და ჩვენ შეგვიძლია აქ ვიყიდოთ რამე მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია ვიყიდოთ ბლოკები ჩვენ შეგვიძლია ვიყიდოთ საჭმელები აი აქ ჰამბურგერია ხატია და ასე შემდეგ ძალიან ბევრი რაღაცა არის შემდეგ კი არის აუქციონი ჩვენ შეგვიძლია გავყიდოთ რამე მაგალითად ავიღოთ სტეიკები და ჩავწეროთ ასელ და ჩავწეროთ სიტყვაზე 1500 და ჩვენი საჭველი გაიყიდება აუ რაჯვირად გაიყიდა და მე ვიღაცა იყიდის და თუ თქვენ გინათ რომ უკან დააბრუნოთ უბრალოდ დააჭიროთ რაღაცეები რასაც ყიდით და ჩვენ ისე უკან დაგვიბრუნდება ჩვენი ნივთები აი ასე მოკლედ აქ ყველაფერი არის გასაგები და აქაც არის დონატი და აქაც გვაქვს დონატი ჩადონატება თუ გინდათ და რანკები ასევე აქ არის ძალიან ბევრი სხვა რაღაცეები და თქვენ შეგიძლიათ უბრალოდ ვითამაშოთ survival-ით და სხვა თამაშებით. Body-ში თუ უბრალოდ ახლა მე 1.12 ვერსიით ვარ, თორე survival-ით და ყველაფერიც მუშაობს. ამიტომ შემოდით ახლავე IP არის mainlands.g IP პორტი და რაღაცე არის აღწერლობაში ვერსია ნებისმიერი და სერვერი მუშაობს 1.12 ნებისმიერ მომენტში, ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ თუნდაც ღამის 3 საათზე. ამ ამიტომ შემოდით და ითამაშეთ ახლავე. მე ამ სერვერში თამაშობ ხოლმე, ამიტომ ვფიქრობ მოგეწონებათ და ითამაშეთ ხოლმე ჩემთან ერთად. რას პირობთ ამ თემაზე თქვენ დაწერთ კომენტარებში.